ايه Efendim ee, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek suçlamasıyla İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı neticesinde Fotoğraf makinesi yakalandı ya. ve gözaltına alındı. Kendisi emniyette ifade vermeyecek. Ee, son zamanlarda hazırladığı İmamın Ordusu ismini vermeyi düşündüğü Fethullah Gülen'in cemaatteki örgütlenmesini anlatan, kitap nedeniyle gözaltına alındığı düşüncesini bize iletti. Biz e, bu aşamadan sonra yakalama ve gözaltına alma kararına itiraz etmeyi düşünüyoruz. Gözaltı süresi henüz belli değil. Hazırlık soruşturması gizli. Bu nedenle şimdiye kadar yani şu şu ana kadar ancak bunları söylüyorum. Efendim baştan Dur. Hakim Arkadaşlar çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Ha, öncelikle şunu söyleyeceğim. Eksik kalmış adalet bu ülkeye hukuk ve demokrasi getirmeyecek. Sadece benim davamda 5 tutuklu var. Onun dışında 100 civarında gazeteci hala içeride. Ve ifade özgürlüğü meselesi bu ülkede sadece gazetecilerin sorunu değil. 600 civarında üniversite öğrencisi var. KCK davasından 6000'in üzerinde tutuklu var. Bunların hepsi düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında değerlendirilmesi gereken tutuklular. Bunun mücadelesine biz devam edeceğiz. Ve burada adalet ne zaman sağlanacak diyeceksiniz. Bu komployu kuran, yürüten polisler, savcı ve hakimler bu cezaevine girecek. Burada ben and içiyorum hepinizin önünde. Onlar buraya girdiğinde bu ülkeye adalet gelecek. O cemaat bağlantılı, o çete bağlantılı adamlar buraya girecek. Bunu da buraya yazıyorum. Çünkü Burcu, Tek başına. Hamit. Diğer, taraf, tarafa. Kulağında kal. Şuraya bakın. Çok çok net söylüyorum. Çok net bir şey var burada. Bu işin sorumluları cemaat bağlantı. Burada cemaatçi olan herkesi suçlamıyorum. Ama cemaatçi olup da bir çete faaliyeti gibi çalışan emniyetteki ve yargının içerisindeki bürokratik örgütlenme içerisindeki adamlardır. Bunun asli sorumluları. Ama siyaseten sorumlusu da AKP hükümetidir. Bunlara cevaz verdiği için sesini çıkarmadığı için. Ama herkes şunu bilsin. Bunca baskı ve zulümden o iktidarın korktuğu ama bizim de özlemini duyduğumuz ve mücadelesini sürdürmeye devam edeceğimiz bir hayat çıkacak. Burada son sözümdür. Ahmet, tamam. Ahmet.